Ciao, allora oggi vi voglio parlare di questo trattamento che è un siero viso del dell'Yves Rocher. Questo è della linea Sebo Vegetal, dice di essere un siero restringipori con polvere di Baikal purificante. Allora è eh, un quantità un 30 ml, prezzo pieno viene 14,95, lo sto guardando sul sito adesso, e si può comunque acquistare con le offerte con gli sconti dal 30 40 50 quindi basta stare attenti un attimo alle offerte la confezione è questa con la pompetta dosatrice e io l'ho completamente finito e e mi è piaciuto allora il profumo sembra quasi che ricordi il cetriolo veramente a me, a me ricorda quello comunque mm, la confezione che mi piace tantissimo perché ha le istruzioni all'interno quindi basta aprire la confezione non si hanno foglietti, carte in giro e questo è valido allora questo siero intanto dice di essere un siero eh, restringipori eh, di applicare mattina e sera su tutto il viso prima del trattamento abituale ok cercavo se c'era qualcos'altro di mh, mm, mattificante e purificante opacizza e purifica intensamente la pelle allora sapete che io ho la pelle mista e io questo siero l'ho provato questa estate perché non volevo sul viso tanti prodotti quindi andavo ad applicare il siero e poi dopo mi truccavo perché non volevo anche creme idratante, troppi prodotti con il caldo è ovvio che la pelle si lucida. Mi piace questa texture perché è bella leggera, ehm, si applica bene sul viso, assorbe immediatamente, sarà che ho la pelle mista ma non la secca, anche con il caldo assolutamente l'ho sempre trovata bella idratata, anzi si lucidava ovviamente e mi è piaciuto, mi è piaciuto davvero tanto eh, i pori, io questa azione sinceramente non è che l'ho vista più di tanto, però certo, qualunque prodotto che va ehm, sulla pelle misto-grassa a cercare di opacizzare o comunque ridurre, eh, le, ridurre eh, come si vedono i pori, è sicuramente una cosa positiva e si può fare anche con un primer, ma perché usare un prodotto siliconico quando c'è questo? che almeno non contiene tutte quelle schifezze. Io questo ve lo consiglio, soprattutto con il caldo o in estate se avete la pelle mista o grassa, ehm, anche con imperfezioni perché no, perché adatta a qualunque età. Ehm, io applicavo solo questa, non andavo ad applicare come vi ho detto altri trattamenti, in estate non voglio troppe cose sul viso, dopo mettevo una terra, un po' di cipria e correttore e ero a posto davvero. Questo ve lo straconsiglio e l'ho già detto, potrebbe essere un po' troppo leggero per una pelle secca però in questo caso ci sono altri prodotti sul mio tipo di pelle eh, mi è durato tutta estate un 30 ml tranquillamente applicato mattina e sera anche se la sera andavo a applicare anche un'altra crema sopra questa quindi questa e poi un'altra crema per andare a reidratare o lenire più che altro in estate però di giorno fantastica non ha fattore di protezione quindi è una cosa che mi piace perché dopo vado ad applicarci io la protezione sopra non che il trattamento abbia già la protezione e questa sicuramente in estate io la ricompro perché mi è piaciuto davvero tanto molto molto valido e sa sapete che io sono un amante dei sieri poi e perché no quindi fatemi sapere se avete provato questo prodotto e come vi siete trovate io come sempre spero di essere stata utile se ti è piaciuto il video mettimi un like, iscriviti al canale e mi raccomando clicca anche lì sulla campanella così non perderai i prossimi video e verrai avvisata quando li carico. Alla prossima, ciao!